Este aparello que vedes aquí é sensible aos cambios de presión. Un científico chamado Torricelli realizou hai 400 anos xa un experimento no que deseñou o primeiro instrumento para medir a presión, o barómetro. Pero mellor que vos explique el. Oxe convideino para que viñera aquí. Torricelli, ven para cá. Ciao bambini, buonasera. Este experimento realizzeino a Ajá. nivel del mare, do mar. Cogí un tubo un metro de longitud cheio de mercurio taponando a apertura superiore cun dedo e introducino boca abaixo nun recipiente, tamén cheio de mercurio. Va, ca mamma mía, cando quitei o dedo, vin que o mercurio cominchaba a caer, pero, oh dio, non tutto, non todo, ni moito menos, senón que permanecía dentro do tubo unha columnata, unha columna de 76 centímetros de altura, ou o que é o mesmo, 760 milímetros. Ata aquí o meu experimento, espero que vos fose de interese. Arrivederci! Imagino que vos estáis preguntando por que non cae toda esa columna de mercurio pois é porque algo está empurrando a mercurio que está no recipiente e que iguala a forza que exerce a columna que está dentro do vidro, unha vez que sacou o dedo. Ese algo que non vemos é a presión que exercen as partículas do aire, ao que lle damos o nome de presión atmosférica. Ese foi o primeiro barómetro de mercurio da historia, moi parecido ao que usamos actualmente un día no que predominan altas presións, a columna elevase un pouco máis dos 760 milímetros de altura. E se estamos en situacións de baixas presións, a súa altura diminúe. Se fixésemos este experimento na Lúa, todo o mercurio baixaría porque non hai gas ningún empurrando a superficie dese líquido no recipiente. Podedes facer un experimento similar, metendo boca abaixo un tubo cheo de auga nunha almofía. Comprobaredes que a auga non descende por completo. Outro barómetro que se usa moito é o aneiroide. É como unha lata de metal onde se fixo o baleiro, é dicir, que se lle sacou o aire. E cos cambios de presión dóbrase máis ou menos. Esta chapa vai conectada a unha agulla que xira, indicándonos así a presión.